我们 h b w 欧式泰拳前两天完成了有史以来最成功的一次赞助活动，赞助了拳力社的拳击吧朋友这场比赛啊，我们赞助了格斗装备拳套还有缠手带，因为比赛现场用过这个拳套啊，实际现场只用一两次。 都还非常的新。以往赞助结束之后，这个拳套可能场馆就留作公用了，或者拿走就不知去向，都有可能啊。包括我们赞助过各种各样的活动、赛事、综艺。OK，但是这个装备最后就不知去向了。但这次赛事的主办方，也就是权力社的老板阿力，力哥啊，做了一个非常英明的决定，他最后把这个全套以折扣的形式出售给了他的会员和一些身边的朋友。最后他把这个卖出这个钱呢，又给我。我一看赞助东西还没亏钱，然后我又拿阿力卖出的货款。 折合成相应的装备给他，一来呢可以在权力社场馆里展示我们的产品，二来呢他可以出售给会员，可以实现相应的盈利。这样的话，我们的赞助实际是一个非常环保，而且大家都是双赢的一个局面，我觉得特别棒。如果以后谁在做这样的比赛或者再有这种类型的活动，我们特别乐意跟你们去合作。最后祝权力社的拳击吧朋友，这个比赛平台可以越做越好。在私下呢，我们都是朋友，一起训练，一起玩儿，然后在推广上我们就可以互帮互助。 希望大家呢，未来都可以非常顺利。